Què és Google Scholar? Google Scholar és el cercador de literatura acadèmica de Google, que proporciona accés a informació científica i acadèmica de totes les àrees del coneixement. Rastreja els llocs web d'universitats i institucions acadèmiques, xarxes socials de caràcter acadèmic, etc., des d'un sol lloc. A més, ofereix l'accés al text complet de molts dels documents. Quin tipus de documents trobam a Google Scholar? articles de revistes científiques, llibres, comunicacions i ponències a congressos, informes, tesis i altres treballs acadèmics, patents, etc. Com hi accedim? Accedim a Google Scholar a través del catàleg de la biblioteca. Trobarem una breu descripció sobre la informació que hi poden localitzar i també un enllaç a la guia d'ajuda. Per accedir al cercador, fent clic sobre recurs. Google Scholar permet fer cerques simples i avançades. La cerca simple. A la cerca simple introduirem els termes a la casella que apareix per defecte. Aquests termes apareixeran tant a la descripció com al text complet dels documents que recuperem, fet que explica que obtinguem molts resultats. Per tant, si volem ajustar la cerca d'un tema, podem aplicar la tècnica de cerca per frase. També podem utilitzar els operadors booleans AND, OR i NOT. Vegem-ne un exemple. Si cercam desenvolupament sostenible, obtenim milers de resultats. En canvi, la cerca per frase desenvolupament sostenible recupera menys resultats, només aquells que contenen els termes que escrivim junts i en el mateix ordre. A més, gràcies als filtres, podem ordenar els resultats per data o rellevància, data de publicació, tipus de document i inclusió o no de citacions i patents. En moltes ocasions podem accedir al test complet del document en PDF. La cerca avançada – la cerca avançada ens permet relacionar els termes de la cerca i combinar-los a partir de diferents camps, de manera que acotam els resultats obtinguts. Per accedir-hi, cal fer clic a les tres barres de la part superior esquerra de la pantalla i el menú que es desplega seleccionar amb l'opció Cerca avançada. En fer-ho, s'obre una finestra on han d'introduir els termes i límits de la cerca han de tenir en compte que si posam els termes a con totes les paraules, equival a utilitzar l'operador bolea AND. Per tant, si escrivim desenvolupament sostenible, aquestes dues paraules apareixeran a la descripció del document i també dins el text complet del PDF, si en té. Con la frase exacta equivale a la tècnica de cerca per frase. En aquest cas, recuperarem documents que para, on apareguin aquests dos termes junts i en el mateix ordre, és a dir, com a frase. Con al menos una de les paraules equival a l'operador booleà OR. Seguint en l'exemple, recuperarem documents on aparegui el terme desenvolupament o sostenible o tots dos. Sin les paraules, equival a fer servir l'operador booleà NOT Finalment, recuperarem documents on aparegui el terme desenvolupament, però no el terme sostenible, és a dir, l'operador NOT l'utilitzarem per excloure termes de la nostra cerca. També tenim l'opció de cercar a tot l'article o únicament el títol. A més, també podem indicar l'autoria i una publicació en concret. Recomanem escriure aquestes dades entre cometes per acotar, per acotar els resultats en la tècnica de cerca per frase. Per finalitzar, indica la data de publicació. Quins resultats obtenim? Finalment, els resultats apareixen ordenats per rellevància, considerant el títol, l'autor, el text complet, el lloc de publicació i el nombre de citacions. Quina informació proporciona cada resultat? Tipus de document, un PDF, llibre, punt doc, HTML, títol, autor, procedència i any, resum, guardar la cerca, com citar el document en diferents estils bibliogràfics, exportació a un format determinat, nombre de vegades citat i per qui, articles relacionats, versions del document i accés al text complet.